Thank you. uživajte se, hvala Bog zada, da sam. Evo, smere, mam. Hvala Bog zada, da sam. Hanıma bir şey sayın güzel bir. 五。 Sante, ti la zakor? Mante la? Thank you. Bak yan köre bak. Gel lan aşağı. なるほど。